اليوم هو يوم الريديانت أخيرا سنستخدم قوانا بحرية النجدة أراقب هنا حذاري عند إشارتي أحتاج مساعدة أعيد تلقيم هنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم هنا أريد علاجا هناك رصد عدو أريد علاجا أعيد التلقيم أعيد التلقيم أريد علاجا أريد علاجا رصد عدو في إيه هنا ازرعوا السبايك أعيد التلقيم هناك أعيد التنظيم آخر لاعب باقي سندفنهم وستلاحقهم آثامهم سلاح هنا أعيد التلقيم هنا انطلاق أعيد التلقيم ازرعوا ال spike ازرعوا ال spike لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم ظلال متحركة تم نشر الذاكرة أمرك زرعت السبايك أقمت الجدار آخر لاعب تبقى عدو واحد الآن عرفت كم هي مضجرة عملية علاجي لابد أن أتحمل أشكال متحركة تم نشر الذاكرة في مواقف أصعب من هذا هيا بنا نشر الزادر الى المتحركة أحد في بي أعيد التحقيق الرؤية آه. أعيد تدخين عدو في منطقة تولد المدافعين سقطت السبايك في بي لن يموت حلفائي inside me, see. آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد فقط ثلاثة أداء رائع لم أبذل أي جهد أحتاج إلى دعم هناك من يشتري هذه؟ من سيعالج المعالجة؟ سلاح هنا هل بالبصر عدو في ايه اختفي تبقى عدو واحد ازرق السبايك هنا قتالي سوف أسترد ما يخصني أعيد تلقيم أعيد تلقيم أعيد تلقيم هنا عليكم الهرب spike لدينا سقطت ال spike في اي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد ال spike بحوزتي لم ينتهي بعد واجبه آخر لاعب باق زرعت ال spike الآن وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ ال spike هنا ال spike هنا أعيد التلقيم اقتلوهم سبايك في اي قم ولا تنسى ترح أعيد التلقيم ازرعوا ال spike لاعب باق سقطت ال spike في اي تبقت ثلاثون ثانية تريدونني جادا لكم هذا تبدأ المطاردة أحدهم في منطقة آه! عدو في B آخر لاعب باق سقطت لسبايك في B أحتاج إلى دعم هنا شكرا أزهقوا أرواحهم أعيد التلقيم تم نشر الذاكر تم نشر الذاكر أحدهم في الوسط رصد عدو في الوسط أعيد التلقيم رصد عدو في الوسط مانع هنا لاعب باق سقطت السبايك في منطقة المهاجمين مثالي لا أستطيع الانتظار فلنبدأ الآن 分我所 آخر لاعب باق لن يموت حلفائي تبقت ثلاثون ثانية آخر جولة قبل التبديل إما أن تنفقوا أموالكم أو تمنحوني إياها الأمر مفيد في الحالتين ما المطلوب؟ صلب الرؤية سلاح هنا ارحل من هنا من التالي؟ سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق تحويل الجبهات بعض العروض الضوئية يا رجل هنا احذروا هنا زرعت السبايك اختبارني الآن انطلاق تبقى عدو واحد أعرف ما يجب إنجازه هنا هنا آخر لاعب باق القدرة الخارقة غير جاهزة سأتألق أكثر من المشاعين سأريكم كيف يفعلها الزعيم ظلال متحركة ماني تم الوسط انطلاق آخر لاعب باق سبايك نقطة الفوز اجعلوهم يتوسلون عدو واحد سقطت لسبايك في بي هنا إذا مات أي منكم فسأخسر رهاني مع بريمستون فلا توقعوني في حرج مماثل أحتاج إلى دعم جيدة فاز المهاجمون